o'sha damlarini juda sog'indim bilmam bilmam o'ylarimda qancha ko'p bordim sog'inchdan o'zimni tiyolmay qoldim asri saodatni qattiq sog'indim har kuni ketgim kelar o'sha zaminga qanday baxtli edi ular o'ylab ko'ringa sog'inchdan o'zimni tiyolmay qoldim asri saodatni qattiq sog'indim bizdan chiqmas endi abu bakrlar axir dunyoda ko'p turfa makrlar adolat qolmadi yo'qdir umarlar asri saodatni qattiq sog'indim usmondek hayoli insonlar qani alidek ilmli rijollar qani hamza kabi ollohning she'rlari qani asri saodatni qattiq sog'indim qays ibn saddek zakovatlilar bilol ibn rabohdek shijoatlilar shunday zotlar chiqarmi qani aytinglar asri saodatni qattiq sog'indim zuhudga to'yingan salmoni forsiy farosat sohibi suhayl rumiy hozir qancha insonlar allohga osiy asri saodatni qattiq sog'indim kechiring kechiring sizni oxir yozdim nima yozay deya aqldan ozdim bu dunyoning makridan juda ham bezdim rasululloh rasululloh sizni juda juda sog'indim saodatingizni qattiq sog'indim atrofga qarayman u deyman o'zimga ansoriya qizchalardan biri bo'lsaydim o'sha davrada yashab qo'llaringizdan shirinliklar olib har kun yesaydim asri saodatni qattiq sog'indim saodatingizni juda sog'indim